¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, ¡Ya! ¡Pinche vato ¡Pinche ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Ya ya! dum dum.